sebafethu ukuthi eh eh, eh, eh how <laughs> yazi bengithi ngizothi gesani ukuthi ngilukele noma ngigundile <laughs> yes yes yes bafethu yo A girl has to do her hair. But anyway, how are you guys? I hope ni right. Yazi ngendlela embuye ngikhohle ngayo ukuthi umuntu une YouTube channel. <laughs> Kazi wawuyi-create-a lana sizabantu masizokuyikhohlwa. Mfethu, ngithuka sengithi hhayi bo kambe I have a YouTube channel. I have a YouTube channel, channel. Bafethu, ngifuna ukwenza ama-challenges. I want to make challenges. I want to up, um, ama-prank and what else nje? Be creative, yazi ngifuna ukuba creative about this channel. And the creativity will flow. It will flow. It will flow, don't worry. Yazi when the cream flows, it's like nje it overflows. It's like when you write, yabo when you do something and then into nje imani izenzakale lifike, you like you're riding on the wheels, the old wheels ayiginqikela nje u-cream khiqiza u-cream nami ngizofika kuleyo level bafethu nge-youtube channel ngifike lapho ngithi ngikhiqiza u-cream wodwa sweet wodwa lo <laughs> yeah what are besides that hey bo namhlanje i-freedom day bafethu i-freedom day i-freedom day i-freedom hawu bafethu hawu baba we-light i-freedom day namhlanje sawonke abantu ba-right nge-freedom day ba-right ba-relevant nibe nosuku oluhle Be free to be you, be free to smile, be free to go crazy, be free to laugh, laugh. Be free to nje ube free like but not only because we freedom day nje ube free spirited person. Yazi uba free spirited is so much soothing because you are free being free being true to yourself also yeah yes yeah yes yeah yes <laughs> okay yeah bye bye